なんでしょうか、oh, wow. Wow. Will Smith just smacked the shit out of me. ウィル・スミスにやられました G.I. ジェーンのジョークだったんです I'm going to, okay? I can, oh, okay. That was a greatest night in the history of television. Okay. テレビ史上最高の場面でしょうか、okay. So we are here to uh, give a documentary out, to give an Oscar